Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber aquapaba yapacağız. Bu sıralar sıkça adını duyduğumuz bir şey aquapaba. Ben de videomda bunu sizlerle beraber yapmayı tercih ettim. Aslında aquapaba en basit haliyle nohutun suyu denilebilir. Ee, bilirsiniz daha öncesinden böyle bu şekilde nohutu bir gece öncesinde ıslanması için bir suya koyarız. Ardından e, bu suyu döküp haşlarız ve o haşlama suyunu da atıp Sadece nohutlarını kullanırız. Ama artık o haşlama suyunu e, atmak yok. Çünkü e, günümüzde onun çok yararlı olduğunu vegan beslenenlerin aynı zamanda yumurta akı kullanabilecek şeylerde e, bizim de tariflerimizde kullanabileceğimiz bir e, güzel bir şey olduğunu öğrendik. O yüzden artık bu suları da atmak yok. Peki e, biz bu suyumuzu nasıl hazırlıyoruz? Öncelikle onu göstermek istiyorum. Ben bunu bir gece önceden e, ıslattım bu şekilde. Bir sarı su çıktı gördüğünüz gibi. Şimdi sizlerle beraber yenisini hazırlayalım o halde. Bunu bir kenara alıyoruz. Ardından bu şekilde bir kabınızı alıyorum. Yaklaşık olarak e, kuru nohutlarımız var. Yarım su bardağı kadar. Bunu içerisine aktarıyorum bu şekilde 2 su bardağı olacak şekilde yani üzerine geçecek. Bu şekilde üzerine de suyla ekliyorum. Sularını eklediğimiz nohutlarımız bir gece bu şekilde kalacak ve ardından hacmi 3-4 katına ulaşıyor. Gördüğünüz gibi böyle kocaman olacaklar. Bir gece bekleyecek. Biz şimdi bu suyumuzu kullanabiliriz. Bunu öncelikle süzeceğiz. Küçük bir süzgecimiz ve kabımız var. Bunu bu şekilde süzüyorum. Ardından tenceremize alıyoruz. Ve üzerine geçecek şekilde bu şekilde kaynatacağız. Öncelikle olarak e, yüksek ateşte kaynayana kadar kalacak. Ardından su kaynadıktan sonra kısacağız ve bir saat boyunca kısık ateşte kaynamaya devam edecek. Bir yumurta aklı akış şeklini alana kadar biz bu şekilde kaynatacağız ve ardından bu haşlama suyunu kullanacağız. Nohutlarımızı ocağın üzerine aldık. Şimdi nohutlarımız haşlanana kadar bu şekilde suyun içerisinde kalacak. Ardından e, zaten e, elinize aldığınızda ezilen bir şekilde olduğunda nohutların pişmiş olduğunu anlıyorsunuz. Yani normal bir şekilde nohut haşlar gibi haşlayacağız. Ama ardından suyunu atmayacağız, kullanacağız. Bu şekilde ortalama olarak 1,5 saat boyunca kaynayacak ve kalan suyunu değerlendireceğiz. Nohutlarımız artık haşlandı. Süzme aşamasına geçebiliriz biz de. Bu şekilde bir süzgeç alıyorum. Ve süzüyorum. Nohutlarımızı kullanmayacağız. Bunu istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Bize gerekli olan şey ve aquafobe dediğimiz şey budur. Ee, Aquafobamız şu anda hazır gördüğünüz gibi. Bu şekilde koyu sarı bir suyumuz oluşuyor. Bu nasıl isterseniz yumurta akının geçtiği bütün e, kullanabilirsiniz. Kek, mayonez, beze yapımında hepsinde kullanabilirsiniz. Bunu yüksek hızlı bir e, mikserde çırptığınızda zaten böyle e, aynen yumurta akının olduğu gibi köpük köpük olacağını siz de göreceksiniz. Bizim de bununla ilgili çeşitli tariflerimiz olacak yakında e, kanalımıza abone olursanız eğer burada bizi takipte kalabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Gitmeden abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.